Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo VBT Banyu Gideon atau Lentrios Banyu Gideon atau Gerbang Salam atau hmm. IMO yang melalui IMO Banjogiri On juga yang melalui 2 meter band 14103 14803 14814 14393 atau juga yang melalui channel-channel yang lain atau yang melalui loudspeaker-loudspeaker yang melalui radio-radio FM, Al-Cairo FM 1, Al-Cairo FM 2, yang melalui Permata FM, Setiabud FM, Banyugiri FM, atau juga FM-FM yang lain. Juga yang melalui pengeras-pengeras suara, yang melalui sound-sound system, yang melalui big sound, yang melalui sound-sound aktif, speaker-speaker aktif baik yang melalui konferensi telepon atau yang melalui media-media lainnya termasuk yang melalui Facebook Bang Aziz atau Tabun Banyugiri juga yang melalui YouTube Dua Putriku atau juga yang melalui media-media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh.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 Mengesepo, mengesepo laki maupun bini, lepas lepas lepas datang ke bangsa jemaah. Takkan kenalan kenalan merat merat santri petan urus saja. Orang-orang yang saya kebaik pakus, dapatkan urus saja. Orang-orang yang saya tolong, orang-orang yang saya pentol dapatkan urus saja. Dengan terangkan jalan kepada pesan dan kepada Tuan Guru Setaja. Orang Rasyah Tawassul kelaban Tuan Guru Setaja. Tuan Setaja umat Islam, laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Gidaon Sampolah tinggal dunia. Bukan kita khususkan. Dekat. Main alias Buk Buknim. Kampung Desa Tanjung. Kampung, eh, Kampung Desa Tanjung. Tanjung Pakentenan Pemekasan Syampodel Dunia Are Selasa Tanggal 12 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Bukan Syakir ke Muhammad Ali alias Pak Inung kiring temur banding semenep campalan tiga tunya areah tanggal 14 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Malam mater setelah jenis sepura tu satu sana. Bata Araban dapat lekat kau purna. Selamat dari seksan Allah, kita ahli syarikat setengkih. Kan yari dinallah kan syafaatnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan syafaatnya pun para ulama, syafaat para ulia, syafaat para syuhada, syafaat para solihin, syafaat para siddiqin. Syafaat syafi'in. Oleh ridhan Allah, oleh maafirah, adal salam rahmat kepada Allah, men malam mater kalaban kenging baraka ya, baraka ya, pun saya tersebut Petan kudus saja serang anak foto petan kudus saja keluarga petan kudus saja atau santri petan kudus saja jamaah petan kudus saja orang yang sehat awas sul. kalau bantan kudus saja orang yang sehat terang kencaran kefokusan kau petan kudus saja orang yang sehat kebaik fokus petan kudus saja Almatan senantiasa mendapatkan Marotawatillah Dapatkan ampunan Epon Allah Dalam Epon Allah Belas kasih sayang Epon Allah Dapatkan pertolongan Epon Allah Yang berlindungan Epon Allah Yang bimbingan Epon Allah Yang ma'una Epon Allah Yang inai Epon Allah Yang kifayah Epon Allah yang yang iri ayat pun Allah. Bukan malam masyar keinginan. Barokah barokah pun pengajian. Barokah barokah pun kepekusan. Keinginan barokah barokah pun. Para ulama, barokah para ulia. Barokah para syuhada, para siddiqin, para salihin Almatere para na tambah barokah umur, barokah ilmu, na barokah harta, na barokah rezeki, na barokah aban, barokah nak foto, na barokah keluarga, na barokah santri-santri, na barokah jam, na barokah jamiah, na almatere yang tambah taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketilan jalan epan petatun Allah epan kecemburan kecemburan, kekompiran kekompiran kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat muka muka epan elang kesusahan kesusahan lah. kesempakan kesempakan lah, keserbukan lah. keserbukan keselakuan keselakuan mal materi pokok majer otak kalau ben sepang tak putuk aku ya otak epan tu dah lebih jalan pautang pautang muka muka epan cemper rezeki nak oleh rezeki sehalal sebarokah muka muka epan khusnul khatimah daripada lancang umur lama tak kalau benda kena bina Allah. Lancang umur yang dia menjunjung tinggi agama Allah. Yang pernah sehat, berselamat, aman, dijajupan, di musibah, di pedai, di bencana, di malapetaka. Selamat dari petana-petana, selamat dari kedolim, dari sedolim, dari tingkin orang yang setingkit. Dari telap, orang yang setelap, dari selanya selanyalah, ganggu, rasa ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Ke dalam berdiri kelin ate kotor ate peteng ate kering ate kering ate lopan ate mate na ate wal matere pada kuat iman kuat islam bisa memperjuangkan agama Allah di di dalam pan dalam pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merosaki perjuangan perjuangan pun para ulama bisa setia lencelan pun wata Islam berumat Islam jajan Islam berumat Islam pandangan Islam dan umat Islam. al mata ada tambahan ilmu sebanyak, ilmu manfaat, ilmu sebarakah. Yang pernah terkehajat ke leban kempang, tercapai cita-cita nah. Sukses usaha nah. Yang pernah terkabul pernyokan-pernyokan nah. Ala hadihi niyat wa ala kulli salihat ala niatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli mahmud. Ya Qisidina Rasul, حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة Al-Fatihah. para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gidon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan-kenikmatan saya paringaki dalam setiap saat kita tidak pernah terlepas dari nikmat-nikmat epon Allah saya tak kena yang bitong. Saya paling raja kenikmatan epon Allah panikan, kita panikan nikmatan agama. Saya kak di mata saja. Manusia panikan paringin nikmat agama. Kita terus mengadakan keajunan ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ben agama yang paling aki serang ajunan depan Allah kita juga teronyemat dan ajunan dan depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga katrecet depan umat sebagai khair umat sebaik-baik umat se eso presyafaat epon ku laku dan etin de kiamat. Jampolan ya nyelamat taki kita sekalian. Dari kepetangan epon kapuduan. Saya terus memantau amal-amal kita seterus memantau dekat nasib epon ummatah. Saya selalu merasakan berat atas penderitaan epon ummatah. Saya selalu menginginkan kangkui selamat umat. Saya sangat getih kangkui mauntong, mekocur, masnang umat saya sangat belas kasih sayang dekat orang-orang Islam dekat orang-orang seiman dekat umat epon Saya muljaki sarang ajunan ipun Allah. Saya muljaki sarang serta je makhluk-makhluk ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Serta tiga kasihan Allah. Serta orang yang saya kecintaian sarang ajunan ipun Allah. Jika dia orang secinta ada kekusti Rasulullah, kalau ben ngiring dalam pandalan pandai dalam bercara di ngodiin kalau lampan dalam pan epon pada kepekali kesarang sarang ajunan epon Rasulullah dan di surga orang seperti Nabi paling utama. Nabi-Nabi sebelum nak itu adu aki. Kangkui beliau, kangkui rahmat untuk beliau kalau pun selawat atas beliau. Selawat tu panikah macam-macam yang jelas. Nabi orang yang pernah kampung selawat pernah Pak Abis Saus. Pernah kampung lah, berarti nyemak dan keajunan Epon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak orang yang pernah kampung dapat dekat tercet bisa terpangki terus sarang ajunan Ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada saya terpangki dan kadang. Bada saya terus terusan terpangki. Bada saya terpangki. Edalem eh, sa waktu saharin. Lebat nenengi mimpi nah hebat dan yang sopanan pada lah. juga saya bisa tapangki kalau benlak melak sampai-sampai pada di antaranya orang-orang saya tak putus taklit dekat imam-imam imam-imam sempak salah satu kereta Imam Abdi Hanifah, salah satu kereta Imam Malik bin Anas, salah satu kereta Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, salah satu kereta Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar pendeka kutu taklid dan kesalahan tentang imam sempak dalam masalah hukum Kita tak ada yang kau ampun letak jepok ke Rasulullah. Mun sejepok ke Rasulullah kata para sahabat. Kita ya, ada pada taklit-taklit ke imam-imam. Langsung ke Rasulullah. Taklit dah ke imam sempat ni ke pun kita tak oning persis. Saya oning persis dah ke debu-debu dan artinya debu-debu dari Rasulullah. tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Saya bisa menyamakan satu hadis dengan hadis yang lain yang bisa menguatkan hadis dengan ayat Al-Quran, menguatkan ayat Al-Quran dengan hadis. Panikah? Orangnya imam-imam tak bisa. Dalam masalah hukum, ki imam simpah gak bisa. Campunlah ya ke tapa panika am pala terkodifikasi apon lalangkap kaangkoy tadi tuntunan kita ono ta bate oning tibi de ka tafsir tafsir epon alquran sareng hadis hadis rasulillah ta oning kaangkoy mengkompromikan kaangkoy menyamakan menanalogikan satu dengan yang lain kami memetah-metahkan uh, ah, karena tak oning ni kesepasanan kutu taklid uh, ah, muncullah keran lelaku pepetawang kiban kanjing Nabi tak usah akil taklid kan ben orang sampai dapat tingkat menikah tingkat tak usah taklid karena ampun selalu terpangki sarang Rasulullah Setiap Allah kau pernah pada rumah sesuatu dengan Rasulullah. Ia langsung Rasulullah sampai berada. candi masyhad macam kain. Tetong masyhad persaksian siampun letak osa taklid dari imam-imam siampak. Langsung mereksanin langsung ke Rasulullah. Ul hadihi sabili hadum ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Saya paling banyak dapat dek ke makom-makom ketiga ni. Thank you sa'asada, Ali Abi Alawi. Ini ke paling banyak. Artinya keturunan Rasulullah tibik saya paling banyak. daripada ke masyhad se sampai tak puto dan ketaklid ke imam-imam baik eh dalam hukum eh dalam tasawuf berlainan Nikah siapa yang banyak panika sadatina alawiyin. Nak potong nak potong Rasulullah. Apa dah dapat dek keterecet. Al-Mashhad Allah la yahtaju ila taqlidi ahadil a'im la yahtaju ila taqlidi ahadil a'im ghairu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ampun dah dapat dekat ke puncak tercuan tertukar na'atih apa lebenyak paparing-paparing si aku aku sing oleh dek kecita-cita si banyak apa ni kesadatina alawi al-alawiyin tentu nih eh mereka tak banyak kesalahan kabangi. Kita kan ku dapat dak kata tersebut kan. Ki kan, dari banyak topet dari ngurangin kesalahan-kesalahan dek Allah. Mun nambahin kesalahan ki jauh, hujan petang yang terhalang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga ngambri syafaat epon sadatina alawin al alawin nak apa nak apa to Rasulullah kangku ya siapa orang nak tusah tusah kangku terhapusnya kesalahan kesalahan kita ajukan akan teen kesalahan ni ke kelaben ke perkusan ke perkusan sehingga bisa no topen kesalahan kesalahan Muka-muka kelaban baraka barokah pun orang-orang si ampun ledepak Jaka al-ghayat Tujuan puncak Pada kebisa Jadi sabab kita apa ni kah eh petekat cukan paling tidak tapangki sarang ajunan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debat nenek imim peh kita oleh barokah barokah pon beliau-beliau Malaman terbit yang kacukan derajat kita. Bisa juga kita panika oleh Jahi khairil bariyat Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Atiya Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Kita mana Nabi ngelok salam ke Rasulullah. Langsung jawab ben Rasulullah. Bisa keding benda yang lain sampai. Sampai keding yang lain. Jawapan Ibn Rasulullah. Menina mu. Sedina Ali bin Ali Khalid Qasam Sams. yang pula banyak orang-orang pandai kasih. Masya Allah luar biasa. Thank you nak terjadi. Cakap lima. Orang panika. Sangat banyak jemaat dari Rasulullah Kalaban Salawat. orang-orang yang siampun lah tepangki sarang Rasulullah bernikah. Ditempu galaban banyak an salawat dekat Rasulullah. Semakin banyak salawat kita, maka semakin semain Rasulullah. Sampai berdasar tepangki secara lak melak Imam Jalaluddin As-Suyuti misalnya pun. Panikah madhabu. Bahawa beliau kat dinto setepang kising ngolatin langsung ke Rasulullah panikah. Eh dalam kabar dan lam lah. Panikah petong polo kali lebih. Rakyat petong polo lemak. Kali. Kali kita pakai sarang Rasulullah. Imam Asyuti jalan Imam Jalaluddin Asyuti. Sempat matur dek kajunan Epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kan tu pun tak masuk ahli suara ke Rasulullah. Sampai matur ketiga Rasulullah Ah, jawab iya tak mana bisa kesati minap ini kira Rasulullah iya mentera tak usah seksa gelu balik hal ana min ahli jannah Abdi ni kata, tak masuk ahli syarikat Rasulullah. Qala na'am. Iya. Min ghairi azabin yasbiq. Tak mana bi seksa timin kenapa kati? Kenapa apa ini kan Rasulullah? La kadzalik. Iya. Tak usah seksa kelun je. Mantar mantar ben tak usah seksa kelun. Kata pun Imam Asy-Syarawi dalam kitab Masyarikul Anwar minal uhudil Kubro, Asyikh Atiyah Kak Dinto mator dekat Syekh Jalaluddin Asyuti matur tero apolo ngeben tero akompolah atapangkir ya. saran Raja Gauro Raja Gauri Olan abtiniken to cek puto nekaditan di kaputuan abtiniken kento dek to Rata Al-Ghawri. Kati pun apa yang kima nabiak tinik ento entar deka Rata al Gauri. Pola nak tinjai buto nak ento. Sangat-sangat buto. Pas medabu. Ya Atiyah. Yang ataupun Imam Masyuti. Pula nikah. Akumpul ben kusti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benda lak melak. Mun pas gula panika apor long ben datang. Gula kobeter terhalang gula nikah jadi. Husna kanjeng Nabi. Umaksud epon, Syekh Ati yang kita matur ke Jalaluddin Asyuti, kangkui Jalaluddin Asyuti kita kumpul sarang Ratu Al-Ghawri. Pas jawaban epon Jalaluddin Asyuti, saya sekento Imam Atiyah dan kula ni kampung lah kumpul ben kanjing Nabi. Eh waktu lak melak ni. Mu gula kompol ben ratu deki. Kobater gula terhalang dari kanjing Nabi. Kobater gula terhalang di kanjing Nabi. Lak perung ben ratu. Lak karmon ulama. Ini paling cuban ulama. Yang kita nika orang se entaran geratok. Entaran ke pemerintah tanpa lengkun teratamin dan apa itu makan sana ke kawan mereka. Khusus kuspe pemerintah sentar kau lama. Bercuba no lama sentar kau pemerintah. Kan itu bagi al ulama umana urusul ulama kadito semengemban amanah para utusan separtanya para utusan. Malam yukholitus sultan selama tak nyamporen mereka pemerintah. Fida kholatuhum mula ulama nyamporen pemerintah, fakat khonullah. Maka ulama jadi pengkhianat, mengkhianati Allah. Wa rasulahu ban mengkhianati Rasulullah. Fa'taziluhum bahdaruhum. Nyimpang bandar jadi dari ulama macam jadi ya. Dengar tebal Dari ulama macam jadi. Artinya benda ulama ni kamu ni semain fokus. Benda ulama ni kan. bahaya mana bi semain. Ini kita ni kan ulama. Ulama campur campurlah nyamporin pemerintah. Bahaya kita. Bi kanjing Nabi suruh sing lain. Sebab kesampuan menjadi pengkhianat epon Allah dan Rasulullah Jadi Imam Syuti kan tak kesokan. Hmm, kok gula? Kok betul? Gula dekik terhalang dari Rasulullah dekik. Pas tak terpaki dengan Rasulullah. Kenapa? Ya Atiyah. Ana ajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaqadatan. Ku lagi entam penakom korban kanjing Nabi secara rak menak. Wa akhsha ini jitama'tu bil ghawri ayah tajib Rasulullah SAW anni. Kula kubatan, mun kula ni kaa, ompol ben, rat al-gawri panika. Kubatan terhalang kula ni kaa. Kubatan terhalang Dari Rasulullah. Sebab senikah. Benda orang sahabat, salah seorang sahabat yang tak ingat bila Cik Basir Azman benda salah seorang sahabat Kak tu selalu isalamin malaikat isalamin malaikat Las tarik in, tapas Karena andi penyakit Neneng ibu tenen nikah. Ini kan ngangkui terapi, terapi kai. Kenapa terapi kai ini? Ngangkui besi kisah saya panas, besi. Pai sabar ke kolek. Kan benda yang kata ngangkui raja ni. Ano pasanan? Ico saki, ngangkui ico san kisah. Ico saki dia kebetulan. Benda terapi macam kena. Kisah ho koma makro. Makro. Kenging. Ketika dibutuhkan kenging tidak bisa. Cuma makro. Namun tekakun makro. Sahabat kak dintok. Singang kui terapi macam kentok. Walaupun di dalam keberadaan darurat lakaran. Sangat membutuhkan lakaran. Ini pas setahun penting tak terpangkiban malaikat. Setahun penting tak bisa ngenalin malaikat. Padahal awalnya kak Dito biasa ngulatin malaikat, malaikat biasa nguluk salam kak. Sahabat nih kak. Gara-gara kelakuan nih kekun kelakuan si makro nih. Ani eh, ke malaikat pas tantar sekali setahun benteng. Malaikat tak. Aku berhijab pasal. Aku berleng-aleng. Jadi pas tak ngaton boleh. Tak ngaton. Dia sahabat kita. Falam yarul malaikat ba'da di kesanatan. Tak ngolah tindak ke malaikat sama nah ngangkui terapi cosan pendidikan. Elum masa setahun benteng uqubatan lahu ala iktiwaihi sebagai seksaan dari sahabat pernikahan ponla melakukan iktiwa iktiwa kan kaki kelaban nepe laki bisa sepanas kesa ya kolek mentepan lokah atau bersakit lain ini kan salah satu daripada terapi pengobatan ada bunuh kajing nabi terapi pengobatannya ini bertelur Pertama, syarat tutumih jamin. Syarat tutumih jamin kan itu bekam. Bekam. Candukan kisah. Kita syarat tutumih jamin. Benda pula syarat tu asali. Kalau ben, nginum, matuh Saya nombor telok, kai. Kai ni ke, ngakui cosan, ngakui bersih panas, sabar ke oleh. Ngakui penyembuhan lokah, sakit, Sehingga kau tak senang je. Cerminkan diri kau tak senang je. Mun sing ngakui ecosan ngakui besar tak senang je. Pun tak senang. Tak lang kanjeng Nabi pun tak. Ya ni ke boy, eh? ni ke eh? yang pun lah setahun penting ada patai sarmuin ben malaikat. Tak bisa ngaton boleh malaikat. Sebagai seksana. Orang ampun dengan kui terapi saya tak kesenengin ben Rasulullah. Tapi saya makruaki. Jadi gula tak kau ingat ni. Ini kan? kata bun pun Syekh Atiyah. Asy'a rawi. Ya eh, dalam kitab tambihul mugtarrin tambihul mugtarrin paneka macam I antara na orang se sufi, se ahli tasawuf, se zuhud, setakle berkatunya. katunya, antarana bisa mendapat bulangan dari Rasulullah, artinya bisa terpangki ban Rasulullah, sampai Rasulullah ini kemulang, sampai orang panika bisa kangkui merengaki suara Rasulullah, si ajawab salam dari kuburnya. Aneka iya lain kalaupun 200 ebu makom 200 ebu makom ben pak polos peto ebu makom ben sangang atos sangang polo sangak makom artinya 200 pak polo peto ebu sangang atos sangang polo sangak derajat ane kaki sing lain sehingga lain. Tapi orang yang bisa ada pada ketingkatan kini, kira-kira. Bisa langsung mireng suara Rasulullah ketika ini nyolokin salam misalnya. Rasulullah ini kan jawab, bisa mireng orang yang penikah, asalkan ampun lebih senembus, bisa depak, bisa lebetin tindakan. dua pak polo, petok, ebuh, eh ah, Okey. 240 petok ibu eh, sangang polo sangang sangang sangang atau sangang polo sangat derajat. Amun lebih sedap ada kat Adisa, bisa ni ke ada kemak makom Abu, Jauh kita ni. Tak apa apa. Kita ni kampung lemu lain suluk. Aja lenin panikah. Satu derajat demi satu derajat. Kalau kita ni kan kalaban banyak tobat ben banyak selawat ke dia. Mari kini ke terosan ni kan. Terucat pola di atas. Terucat pola di atas. Terosan. Menambi ampola depan. Nembusin terucat. Senomor 240 peto ebu. sangat atas sangang pola sangat. Nika bisa pas tabangki ben Rasulullah kalaban. Napa nyamana? Mereka merengaki langsung bulangan dari Rasulullah. Bisa mereka merengaki langsung jawapan salam dari Rasulullah. Mungkin okay, kita ada pak ada kemakom penikah. Kita bisa pun langsung komunikasi langsung dengan Rasulullah. Apa bisa ngolatin Rasulullah? Apa merengaki debu-debu Rasulullah? Tak bisa pun. Jadi pani ketingkatan saya cokok-cokok tengki. Kita agi burung andang, <laughs> Tapi tak mustahil punten. Tak mustahil. Nabi ampun kita terus memulai terusan terusan terusan. Pertama ki kini kah? Waktu tak libur dunia lagi. Mungkin libur libur dunia tak bisa pun tanda pak kemakom ini. Ini kemakomnya apa ni? Kau derajatnya ki osa duratus pak polo peto ebu sangang atos sangang polo sana. Ini kita pergi pada Imam Syarawi. Kita kitab Tambihul Mautarin juga dan kita kitab Masyarikul Anwar Minat Unhudil Kubra Famanidda'a hadal maqam talabnahu bi ayatakallam ala makna hadhil maqamat mun orang penikah apa le dapat dek ke makom penikah ngaku dapat dek ke makom penikah maka toreh kabele tentang makna nah makom makom sesekian sekian gitu makom pertama apa kedua apa ketiga apa sampai ke nomor seibu berapa saya nomor telu ewu berapa, saya nomor pak ewu, saya nomor sepuluh ewu, saya nomor seratus ewu, saya nomor dua ratus ewu. Lah, ini kenapa nih? Mohon bisa uning ke nikah, bisa ungguan orang yang singat nikah. Cuma mohon kita bisa nerangaki Saya sederatus pak puluh peto ebu sangang atus sengang puluh sanga makom panikah ini kelecek orang. Tak kira bisa bisda pun da kama kompanik mon cetak bisa nerangaki da kama komakom se pak ratus pet dua ratus pak puluh peto ebu sangang ratus sangang puluh sana angkep sawas pendekakan pun kurang setong kita ibu negeri berarti ratus petong polo belu ebu kurang situ 240 belum ibu kurang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terang akhir dalam kitab tersebut Syarikul Anwar min Uhudil Kubra. Bahawa Syekh Abdul Abbas Al-Mursi panika matabu dekat sahabat-sahabat Epon Macam budak ka sahabat-sahabat epon, kanca-kanca epon, dek santri-santri epon macam Berbeda di antara ben kapir ya. Semun Allah Ta'ala akan menempatkan setong perkara, setong hal yang ada dalam dunia ya. Orang ini bisa ngenalain sebelumnya terjadi. Berbeda di antara tuan kafir Ya pun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dia ke santri-santri nah, dia ke nah. Berbeda ya. Bahwa ketika Allah Ta'ala akan mengadakan setong perkara di dalam tunya dia. Pas katon kada ke orang gini. Sebelumnya terjadi laku misalnya laku akan terjadi ini itu misalnya lepas lah, dong kada berbeda di antara ben kapit cek saya gunung ni kalau tu lah tau kada cek letu benih bertepakan mun bertepakan kan teka kita kan bisa gaya pun bertepakan bakal terjadi letuk dengan sekali tersekian dan semacam dan semacamnya bakal terjadi anu tsunami berpotensi gangkui tetu aja semacam tapi lagu kale Ramadan ya tegak kita bisa mungkin pada lopot kia kan banyak mungkin tu antap kok yang lagu lopot mendol ya mungkin ngak kini cara apa itu tahu mungkin nebak yang yang menepuk kadang benar. Kadang termasuk apa BMKG ini. Kasakan pun bertepukan gini lah kau keliru ini. Dalam tempat ungu tu. Pada orang keliru. Orang yang kereta kau takut, kena ternyata tak ada nafas. Dibandingkan ini kasi maksud dalam pertanyaan ini. Saya maksud Syekh Abdul Abbas Al-Mursi lah karan. Letau ada, Lepas deng ada, nggak benci akan terjadi ini dan itu. Berbeda di antara ban kapi. Afikum man idha aradallahu ta'ala ayyudhiru amran. Fil wujudi atla'ahu alaihi qabla ayyudhiru ayyudhiru. Berbeda di antara ban kapiri ya. Orang seben, seketika Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, akan terjadi sesuatu perkara nenengi dunia dia. Kemudian ia eh, berpada ngadak benda Allah Ta'ala dia. Berbeda di antara benda Aja awak orang-orang yang cerita nyaki kisah. Sahabat, sahabat, teman, santai, santai. Sobung kat itu. Sobung kat itu. Lah, dan nombor dua. Berbeda di antara abang kafiri. Ketika ngelok salam ke Rasulullah, eh waktu sholat lah. Langsung mereng. Jawaban epon. Eh, Rasulullah, kalaban kau pingin. Mereng kalaban kau pingin, kalaban karena. Berbeda di antara abang kafiri. Sila nguluk salam ke Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasakan ngelok salam ke Rasulullah. Ngelok salam ke Rasulullah kan tempat apa orang ini. Kenapa bisa? mereng langsung dari kopinge dari karenana. Ya jawab kepi. Sobu enggak dito. Sobu. Afikum ahadun idha sallam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi yasma'u raddahu alaihi bi udhunihi. Bodo di antara ben kaptiri. Ya. Ketika ayo ngolok salam ke Rasulullah eh, waktu salat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami kan ngolok salam ke Rasulullah. Rasulullah kan jawab bisa. Ah, jawab ini. Bagi orang-orang tertentu, akadnya Sayyidina Ali bin Abi Khalid Qasam ini kan mirang langsung. Bapak dia di antara ban kapi, saya bisa mirang. Jawab dari Rasulullah. Mirang kalau laban. Kau apa enggak lah kan? dari perasaan. Bapak dia. Sobung kak dia. Oh, benih enggak jadi. Nangis, benangis ban kapi dia. Kau tu nangis ban kapi dia. Sebab uh, ah, tenah terhalang dari Allah. Ah, uh, terhalang dari Rasulullah. Buktinya ah, jika kita terhalang dari Allah Subhanahu Wa Taala, hari tak tahu. Dek kese bakal terjadi. Laku du malam mulai. Terhalang dari Allah tingkap ini. Ben terhalang dari Rasulullah buktinya dia ketika solat ah. tak ngiding jawab dari Rasulullah. Ketika Maka Assalamu'alaikum Ayuhan ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan ngelok salam ke Rasulullah ni. Khusus ke Rasulullah. Karena dia tak bisa ngidingaki, terhalang dia dari dari Rasulullah. Tapi nangis nangis ke Allah, nangis ke Rasulullah. Wallahi lawih tajab anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahzatan fi sa'atin min lailin aw naharin lama adat nafsi min jumlatil fuqara demi Allah demi Allah mumpah sengkok riyah terhalang dari bisa ngolatin Rasulullah walaupun sekecil sekejap mata eh sehari semalam dia berde sekejap mata saya tak ngolatin ke Rasulullah maka berarti abad dia tak termasuk dekat orang se fukoro orang se fakir se tak lebur katunya se sufi se acencin apa ah, ni kangku ibadah dekat Allah Taala ben kangku fakir ngercaki puto hanya ada keajunan ekon Allah andi al tetap bita lebih bun tak akan tong tak akan tong ngaki ati dek katunya ni ke al-fuqara'nya men al-fuqara' panika az-zahidun alladziina ta'ahhadu 'ala 'afwihim al-faqr wal 'ibadah wa nabadu ta'alluq bi jam'il al-aqad ni ka al-fuqara orang-orang tetap libur ke dunia acan cik kia ben ni ka cin ben acan cin kefakiran ben ibadah dekat Allah ben muang ta'alluq muang kekentungan apa dekat dunia as-sakinun 'inda al-'adam al-badiluna wal-mu'tiluna 'inda wujud ketika tadi pan-panapan tenang atena ah, mun andi maka arik beri bahkan penikah al-mu'thiruna mendahulukan yang lain mendahulukan yang lain aban ha, tibi penikah ngakan cukup ngakui petes siang kaki goreng ini cukup sapeh ke mula ini nama al-mu'thirun siang kaki goreng cukup jakalan saya kan tibik Bujur capi. Oh lah Eh waki ke orang. Al-muqtiruna inda wujud. Ketika andi. Ni kan. Apa mana mendahulukan yang lain. Ni kan yang mana suporo. Cik ngucak sufi. Cik ngucak fukoro. Mun orang panik laki. Telepon beliau. Syekh Abdul Ambas Al-Mursi mulki terhalang dari Rasulullah. Tak ngeratin dek Rasulullah. Eh sehari semalam nikah, benda tak kenalin dek Rasulullah. Ini kita termasuk kok. Golongan Al-Fukuro ni kita pun. Asyabul Abbas Al-Mursi. Karena beliau tibik kan, ini pun pula termasuk dekah. Al-Fukuro menikah seterus walati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keterbelakangan kita menikah. Kita kutu mengejar. Ya, ke orang-orang sepekus. Kita pani kebolan abolongan buat orang-orang nganggur sehingga macam salawat saya buka alif ya ruang pondok. Laku besar kata. Tako besa. Alhamdulillah pendenan. Alhamdulillah ne. Mendengar cuma laki cewu Menabi kita apa abolongan. kapolongan baik orang yang lebih fokus. Bahapang rasa jauh apa laki. Bekala benar eh. Ngata maki dalail sekalipun. Selawat setak kening bitong ni. Oleh ne. sebab menenang ini dalam ilkin tu kan buat se bi adadi kulli harfin jara bihil qalam di kalau ben sebitong dan apa ni kalau ben sapan-sapan huruf seto les ben qalam ni Tapi cak ngapa seki ke orang cak penting aki ben orang setak macam selawat sekali. Apa rasa cocok pun. Ini ke pun. Kita ajak mula ini ingin mengejar. Ya. Ketika tak ajak pun tak apa-apa. Paling tidak kita pun lebih semak. Ya, ke 240 petok. Pebuh sangat atau sangat pulau sangat makom. Orang yang pun dapat ada kat desa je. Di antaranya. Kita, Ibu Rasulullah Awad. Jadi cepeng pun dia lelaki. Kan. Kik cepeng. Tapi berangkat Malaysia jen semak. Sahibul Kirtos yang teman debu. Sekarang kitab Al-Kirtos bahwa Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika mereng debu nak Abu Abbas Al-Mursi semacam panika, Ia Imam Abu Abbas Al-Mursi munpah sengkok ria. Ki terhalang diri Rasulullah walaupun sekecil. Berarti sengkok kita tak termasuk dari kekolong Al-Fuqara lagi. Tak termasuk orang sufi, orang tasawuf sengkok lagi. Kita. tak termasuk tasawuf segi sejauh dari lembur katunya ahli tasawuf selamuang ta'aluk kegantungan dekat dunia tidak termasuk karya jen nah, ha. merang debu ketika itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas pada kamar debu Wallahi lawih tajab Rasulullah صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة لما عددت نفسي من المسلمين كيف يحتجب عنا وهو صلى الله عليه وسلم عين وجودنا Bagaimana mungkin? Jadi Jepun Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas panikah matabu. Demi Allah, mumpah gula panikah keterhalang dari Rasulullah. Walaupun sekejap mata. Sekejap saus. Berarti gula panikah tak, tak masuk orang Islam. Cikram masih bisa terhalang Rasulullah dari kita. Cikram cikram berdana kita panikah cikram lakaran dari Rasulullah. Mak pasangan bisa terhalang ke tidak Muntah geng orang kafir. Berarti bendera Islam. Benih kun benih tak termasuk orang kuforo. Tak termasuk orang Islam. Jadi merasa ketika ini. Karena bagi beliau, engkaulah biasa. Ngulatin Rasulullah ini pula terbiasa. Saya ke pasangan terhalang di Rasulullah bertiap buat dengan benar Islam. Ini ketingkatan-tingkatan orang-orang seampunlah. Dapat dak ke makom-makom. Saya alai batin makom saya di atas babalo ibu. E sangang atas, sangang puluh sangat Jadi merasa dirinya benar Islam, pesanan terhalang dari Rasulullah. Karena terbiasa ampun. Eh, dalam kitab oh, apa lagi? Moga moga sahabat siapa yang manfaat di dunia dunia wal akhir amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma daqat illa farajah Allah. اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله طب المرضى والمتعافين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله طب المرضى والمتعافين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله طب المرضى والمتعافين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita terbaki boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi tertajam yang sama. InsyaAllah dalam beridim. Allah. Muka-muka sahur senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan sedang mohon Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.